scen tror jag. Man ser bra stjärnor. Eh, hej! Idag så ska vi göra en ny mellanmål med vindruvor, mango, frysta bär, jordgubb, banan och digestiva kex. Och yoghurt. Och vi ska börja med jordgubbarna. Så skär man dem i kors och sen skivar man dem. När vi har skurit klart jordgubbarna eh, så lägger vi i dem i vaniljyoghurten i skålen. Eh, vi delar bananen i fjärdedelar och eh, sen delar vi dem i smådelar. Nu har vi skurit upp bananen i småbitar och nu ska vi lägga i dem i skålen med jordgubben och yoghurten. Nu har vi tagit eh, bort några bitar av mangon och eh, nu ska vi ta bort skalet och sen ska vi skära den i små bitar. Nu lägger vi i mangon i skålen. Nu har vi lagt in mangon i skalen och eh, nu ska vi eh, skära vindruvorna i två delar och lägga i dem i skalen. Nu ska vi lägga i eh, hallon och blåbär i skålen och sen är vi Nu Ska vi dela digestivekexen i halvor och sen ska vi lägga dem fint i skålen och sen ska vi krossa några över. Ska vi sätta dem fint runt kanterna och så ska vi krossa några över. Fine. Nu krossar vi digestivekexen för att vi ska hälla över dem. Oj, oj. Detta är vårt slutgiltiga resultat av vår, vårt nyttiga mellanmål.